no, no, no, no, no, no. good? Huh? All big ones. That's not that. Somebody wants Just stop. One. Go. Ooh. Oh! oh. Chocolate! <laughs> the way. Oh. Oh. oh. Ooh. <laughs> Babe, can you please massage my calf? It's so sore from legs yesterday. Oh, thank you. Просто офигенно. Кушаю пиццу и смотрю видос. CSGO кофе. conectar. Девушка, а можно с вами познакомиться? Я лесбиянка. Ну и что, я, я веду себя как баба. Guys, you broke the thing off. Can't believe you broke this. Now it's not gonna close. Here, let me try to close it. Девушка, вы мне так понравились, может быть, встретимся вечером? Да я замужем, какой вечер? Ладно, извините. Давай днем. Па, можно... Дай мне посмотреть телевизор, а? I'm trying to do it so it Oh gee, oh boy, this is about to be a good breakfast. Wow, look how big that sausage is. Small. Все такие красивые, а ты одна. Сов, там смотри, какая тачка едет, Сов. Давай, давай еще. Я готов лизать пизду. Number 30. Do you know sine 2x over x? Max. Okay, so sine x over x as x approaches 0 is always Is there anybody in here? <laughs> okay. Sorry. Accidents happen. Oh my god, we're literally standing above Chicago. Hey babe, can we take a picture? Вот это мое невезучее место. Когда здесь 140 пролетаешь... Че, как будем стричься? Я хочу, как у вас. Давай попробуем. Ну что, как тебе? Кайфово, брат, кайфово. Что я, Человек-паук, я же говорю. Я паутину. Бабушка, вы Ты что делаешь? Це тебе зупиняю. Ay Ee, makameri makameri ey bilicim bilicim Kürşen diyor o diyor diyor o o o o o o o o o o o o Makameri Здорово, ублюдки, я Моргенштерн. Блять. Сучки. hey. Eh? Somebody come get her, she dancing like a stripper, hey. Eh? Somebody come get her. Abokus, abokus, us, sus, abokus, sukoma. Rotto, Rotto, Rotto! Abbu abocus William Adolfus. ¡Qué loca que está! ¡Plum! un par de nomás, no no ta, conmigo ta, Para, sigo, eh, sigo, sigo porque me parece que uno arranca de que...